Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago para vocês o 15º episódio da série de The Last of Us Parte 2. Então, sem muitas delongas, vamos pro vídeo já e eu vou explicando para vocês o que aconteceu no último episódio, beleza? Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. No último episódio, galera, a, a gente encontrou... Seco a gente encontrou a Nora e... E fizemos ela falar onde a Abby está. Só que surgiu uma outra situação que... Tá. A Dina, o Jesse sabe que a Dina está grávida e ela está passando bem mal, então eles decidiram deixar ela novamente sozinha no teatro ali e seguir em busca da Abby. Que eu acho. O que você falou pra Dina? E a gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia. Se é isso que. Não era. Esse aquário é base de lobo? Eu acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. Uh... <clears throat> O Joel eh, se desentendeu com os vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu uma treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Putz. Mudou alguma coisa pra você? Nada. Eu preciso confirmar um negócio. Depois que acharmos o Tommy, podemos voltar para casa? Podemos. Só vai acabar deixando parte daqueles otários vivos. A Dina tem que voltar para Jackson. Tá. Perfeito. Caraca. Né? Droga. Bloqueado. Dá pra cortar caminho pelo centro de convenções? Acho que dá pra vir por aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você não tem medo deles irem atrás da gente, hein, Jackson? Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Há quanto tempo a Dina tá passando mal? Alguns dias. Quando chegamos aqui, ela detonou um bando de lobos. Foi uma coisa impressionante. Imagina. Mexer com ela é fria. Bastante ferramenta, hein? Show. não hum, tem uma passagem aqui. Né? Eu nem lembro de onde eu vim. Ok. Sem chance. Acho que era só porta. Boa. Aí, você me ajuda? Cara, eu quero saber quem, de quem que a Abby é filho, o que aconteceu, porque... Por aqui. A menina realmente tava com sangue nos olhos, cara. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, ela com certeza vai te contar quando... Pronto. So. Eu fui muito noob aqui, meu. Caraca, vacilei. era, não era é esse o objetivo, né? De sair arregaçando todo mundo, mas... Que droga. Vamos arregaçar todo mundo, né? Vaca! Ai, filha da puta! Que isso? Ah, puta! Opa, deu chute aqui. Ah, puta! Meu Deus. Eu tô brava. Já deu. Tô braba. Esses lobos, tudo cabeça quente. Cabeça. Estão em guerra com uma seita zoada. Cabeça quente. Serafins Será fitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Deixa eu ver como que tá aqui a questão. Que a gente consegue melhorar. Que a gente melhorou. Movimento mais rápido ao mirar. Deixa eu ver se tem algum... Fabricar flechas explosivas, armadilhas explosivas aperfeiçoadas. É, aqui a gente já fez tudo. Fabricação mais rápida. Fabricar todos os itens com o dobro da velocidade, isso aqui é importante. E aqui a gente não tem... Isso aqui é a gente acha mais aqui. Não tem mais nada, pô. Vambora. Opa, tem sim. Vambora. de cabra aqui. Bem que eu precisava. Vamos ver se a gente consegue aperfeiçoar ele. Não. Falta uma fitinha. Achei que era uma passagem secreta. <laughs> ah, é. é. Show. Alguém quer dinheiro aí? Tem uma coisa aqui que eu deixei passar. O cara é muito item, meu. a gente vai ter que ir por ali, ó. Mas vamos ver o que tem aqui. Pra gente explorar. de cartaz É tudo cartaz de gibi. Espera. O que rolou aqui? Uma reunião pra galera que curtia essas paradas. Gente que nem você. <laughs> a gente nasceu na época errada, cara. <laughs> Já vi isso antes. Tá, ali a é saída, possivelmente um segundo, galera. Vamos lá. A Comic Con. Tem até Comic Con no The Last of Us, galera. Aí sim, hein? Uh, tem alguma coisa aqui? Não. Aqui dá na mesma. Vamos subir. Vamos explorar. Opa. Opa. Ela não pula como o Drake. Hum, na verdade não precisa pular, né? É só passar de ladinho aqui, ó. Vamos fazer então isso aqui, ó. Isso aqui é legal pra atordoar. Cara, é tanto item que eu deixo de usar muita coisa de besteira. Só pra ter certeza que eu não deixei nada pra trás. Aqui, ó. Tô faltando dois. tô sem ideias. A gente pode testar aquilo. Mas é ali que eu ia. Só tava coletando alguns itens, né, querido? Cara, esse jogo no PS5 vai estar tá sensacional. Tudo bem que a galera vai querer ganhar uma grana em cima, né? Antes, sabe a Dina que ela vai me contar quando... Quando tudo se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com o bebê? Não sei. Vou tomar morto. essa zona? O aquário. Fica logo ao lado da roda gigante. Tomara que o Tony tenha descoberto também. Saco. O jeito vai ser mergulhar aí. Bora então. que, que tem aqui embaixo, cara. Será que dá pra passar por aqui? Não. Tem que subir destruído, né, velho? cara, tem muita coisa para explorar nesse jogo, para platinar esse jogo deve ser absurdo de difícil. Cara, a riqueza de detalhes que a galera faz aqui a cada canto. pra cá, queridão, vem. Onde que eles estão vindo? À direita! Ditador! Para o babaca infeliz que me achar. Eu mal consigo manter a mão firme, mas todo mundo na base precisa ficar sabendo. Sofri uma emboscada no caminho para render a Misha no posto de observação do Monotrilho. Um dos cicatrizes é igualzinho ao nosso Grey. Porra, minha cabeça tá zoada. Alguém, por favor, desce chuva no cara daquela víbora por mim. e falar pra Misha que eu sinto muito. Eu tentei lutar. É, tem um cara pesado aí pra gente enfrentar. Vamos trocar, pegar o facão. Para onde vamos agora? Tá. Agora acabou. Isso tem cara de ter sem saída. É, acho que você tem razão. Não, deve ter alguma saída. Onde eu achei aqui? Aqui em cima. bom. Ué, não tinha nada aqui. Vai, Jackson. Toma no cu esses arrombados. Falou e disse. As ideias. Ai, caraca. Por aqui. Tá. Depois de você. aprendeu a nadar. será que é aqui mesmo? Não, não quero trocar não. Quero só aqui mesmo. Onde a gente vai? gigante está bem longe. Estamos avançando. Ah, não parece. Você consegue passar por ali? Vamos ver. E agora? tá? Se tivesse me falado que ia embora. É só que... Não achei que você ia gostar muito disso. Eu admirava o Joel. O que aconteceu com ele foi sacanagem. Eu teria vindo. O Joe também gostava muito de você. <laughs> Ele achava que eu era afim de você. Sério? Quer dizer, você é bonito e tal, mas eu não curto seu tipo. Que tipo? Asiáticos? Aham, uhum, é exatamente o que eu quis dizer. <laughs> Tesourinha. Caraca, meu. bizarro, mano. Coisa zoada. Colocar fungos na sessão infantil. Os cogumelos não tinham o mesmo significado naquela época. Ah. É verdade. É mesmo. É verdade. Não tinha o mesmo. quando era criança? Tinha. Fantasmas do espaço. É sobre fuzileiros do espaço que combatem. Fantasmas? Fantasmas alienígenas. <laughs> é sua cara mesmo. Eu sei. E você, espertão? Ah, minha mãe só tinha um livro para criança. O Menino Raiz. É sobre um menino que vira uma floresta para salvar seu vilarejo. Sei. Mas para manter o interesse, minha mãe sempre improvisava um final diferente. <laughs> Teve uma vez que o menino deixou o vilarejo inteiro morrer. Nossa. pesadelo. <laughs> pesado. Bem legal da parte da sua mãe. É. Mamãe era é um amor. Ela vai ficar louca quando souber do bebê. Ah, é. Imagina. Jesus. O que aconteceu aqui? Pelo visto, esse pessoal não se brincava muito. Parece que já tem uns anos. Como será que começou? Nossa. Isso aqui é um horror. O sangue ainda tá fresco. Caraca. Bora voltar pra rua. É. Já que foi o Tommy. Opa, achamos algumas, achamos algumas coisas aqui. bora Aê, pegou! Procura sobreviventes da área. Nossa, velho. Ah, desculpa, cãozinho. pela gente. O que foi isso? Sobrou só uma munição, cara. Tem uma mina ali. Bom, acho que a gente consegue dar conta. voltou, não era pra ele ter voltado ali. foi tranquilo. A estratégia funcionou bem. Vou pra cá se tem alguma coisa. Tijolinho. Alguma coisa aqui de cura. Show. Quer que é pra lá. Não. bom. Está roda é gigante. Está pra lá, né? Se não me engano. aqui mesmo. Deve ser um shopping, alguma coisa assim. Show. Achamos aqui. Vamos fazer um upgrade das armas aqui. Cadência de tiro, estabilidade. Velocidade de puxada. Dano. Estabilidade. Troca o empunhador para aumentar a estabilidade da arma. Mais 60%. Velocidade de preparação. Tá, isso aqui é o mais importante. Cara, é impressionante, né? Ela mexendo na... Fazendo o upgrade das armas, cara. Isso tá muito legal. E aqui a gente não consegue mexer mais em nada. Cara, é... Você pega item pra caramba pra conseguir mudar uma coisinha só de nada. Brincadeira. Olha como ficou. não tem mais. Já já o fabrico. Bora. Aqui, é mais ferramentas. Deixa eu ver se consigo aproveitar a oportunidade e fazer mais um, algum upgrade. Eu acho que não. Ah, imaginei. Cara, é... Você tem que coletar muito item, Se você não, você não coletar e falar, ah, cara, vou fazer um, um fast run aqui. Você vai passar aperto. Eu acho que é aqui que a gente tem que ir mesmo. Deixa eu... Vamos voltar aqui. Ver se tem algum outro lugar pra gente ir. Acho que é aqui, ó. Acho que a Abby escolheu o aquário de propósito, só porque é difícil chegar. Talvez. Tô com medo. Deve estar tá sabendo já que eu tô chegando. Putz. Agora é longe, hein? Ah, não chegou nem na metade ainda. Olha isso, nossa né? Cidade destruída. Como a gente vai atravessar isso aí? Olha os carros ali, ó. Podemos usar aquela via. É longe pra cacete. Ou usamos aquilo. Ó. É. Oh. Começando a musiquinha de suspense. Então, Vou tentar por aqui. Trás. E aí, qual é o plano? A gente apaga os caras e rouba o barco? Com certeza vamos roubar o barco. Se eles vão criar casa com a gente, aí é com eles. Tomara que a tripulação seja pequena. Ai, ai. Se quiser arrumar confusão é com eles, né? A gente vai tomar. A gente toma. Se quiser arrumar confusão, eles que sabem. Vou pedir, na moral. Peguei a tesoura já. Deixa eu fazer munição aqui pra Oh, caraca. Putz, não tanto comando, peraí. Trocar de munição. Tem que fazer por aqui mesmo. Também não ia conseguir. bora. Cheio. Pera aí. Fabricar silenciador. para uma bala. próximo que a gente vai. Caraca, tem que pular mesmo. Não tá tudo destruído. Não me diga. se cuide. Peguei. Bem. É bem que se Bora. Ficam aqui e esperam as ordens. Que porra é essa? É pra gente esperar aqui enquanto o nosso pessoal leva a barra? Ordem é ordem. Deve ter gente lá mais do que o suficiente pra pegar um sniper. Cara de brava dela? Já tem um maluco ali, ó. Ele mesmo. Filha da puta. Ellie. Dá pra chegar na marina por aqui. Não. A gente pega o barco deles. Você ouviu, né? Estão falando do Tony. Não dá pra saber. Quem mais pode ser? E se for ele, ele não vai mais estar tá lá quando a gente chegar. A Abby tá onde ele vai, então se a gente e se seguir... estiver em perigo? Ele sabe se cuidar. Deus do céu. Ok. O melhor jeito de ajudar o Tommy é ir atrás da Abby. Se você for, eu não vou te salvar de novo. Ô, tá louco. Então, boa sorte pra você. Cara, ela quer vingança, ela quer a Abby, de qualquer jeito. Como assim? Já me viram? Nossa. Como o cara me viu, mano? Tá embaixo d'água, maluco. Ah, zoou o barraco. Ia fazer mais stealth. ninguém. Vai ter maluco aqui. O cara de barco vazou. Para. Relaxa. Relaxa? acha? Não tem nada por aqui. Vem cá, querida vem cá é que eu preciso de um de alguma munição de shotgun. Né? Silêncio. Devagar, devagar. Obrigado. foi disso que eu precisava. mais uma. Que não sei onde está. Eu não vendo onde que está aqui, ó. Vai ficar um DJ aqui embaixo. Agora não. Agora é lá não. Cadê? Cara, tem uma galera lá em cima. Mais um ali. Não vai ficar ali, ela não vai sair. Ah, tem um cara. você na camperagem. Cadê? Tá Dá um tiro de canhão. Segura ela! Vambora, vambora, vambora, que tá demorando demais já. desculpa, tirei teu boné. sem nada, só tô com a shotgun. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer pra perdoar essa galera. Ela não tá aqui! Ah! Já era. Tem mais, acho que tem mais ainda. Acho que tem mais. vamos embora. Ah, tem mais um cara ali, ó. Cara, um é isso mesmo, uma munição? Tá. Respira. Respira, respira, respira. Não, pra cá não tem nada.

Putz, achei que era um cara aqui, era um manequim, velho. Tá me tirando. Eu tô despertando, né? cheio das estratégias ali. Eita, galera. Aqui foi onde a gente apareceu. Aqui foi onde a gente começou, né? Opa. Onde o cara? deu uma volta, cara. Ah, o cara tá lá embaixo. Ah, eles estão ali. Vai, vai, vai, vai, pega o tá barco. vai. Isso. Ah não, cara, é pra cá. É pra cá, ó. Nossa, a gente vai fazer um raft agora. confirmou. Vamos para a direita mesmo. Não barco não anda, velho. Caramba, o, o barco não anda, velho. Vou colocar pra cima pra andar, que bizarro. Opa. Putz, grila. Força na peruca aí, barquinho. Caraca, tá meu. Qual a dificuldade do barco passar ali? <coughs> Tem que vir em bala. Caramba, virou um rio aqui dentro do prédio, velho. Vamos ver o que tem aqui. Ainda dá pra dar uma explorada aqui, ó. Vamos que a gente tá Falta só achar a fita. Ah, mais uma figurinha. Cephalopad. Da hora. Tá mais zoada que as outras. Beth, se você estiver lendo isso, eu já era. Espero que não tenha sido na mão de um cicatriz de merda, mas no esplendor da glória. Mas melhor ainda, espero que você se lembre de onde a gente escondeu a bolada, o código 701264. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Quero que você pegue tudo. Fique bem. Ó. Tem um cofre por aqui. Te achei. Por que, que eu vim pra cá? Ah, tá. tá cheio aqui. Beleza. 70. 12. Ah, tô bom de memória. Cara, deu pra pegar tudo, show. isso agora? Mas como alternativa de controles do barco. Tá. Agora que eu já me acostumei, eu vou mudar. Ih, deu pau. longe agora. Opa! Aí sim. Vou algumas ferramentas aqui. Vou ver se aqui para baixo tem alguma coisa. não dá pra enxergar nada. É isso. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma melhoria. Cara, não melhora nada. Esquece, vambora. <coughs> Deveria ter, sei lá, 3 pontos de upgrade da arma. Porque, não você coleta coisa pra caramba e, se consegue fazer uma melhoria. Limpar uma shotgun. Se um noob encontrar este bilhete, avisa pro Isaac e pro resto do pessoal que os rumores são verdades. Tem um novo tipo de infectado na área. Parece que... Parece um quase baiacu que mudou de ideia, queria ser no meio do caminho. conclusão foi o Abessa. Talvez uma nova mutação por causa da chuvarada que cai aqui. Sei lá. Ele era lerdo, não foi fácil dar cabo do bicho, mas quando eu fui dar uma olhada, as pústulas dele estouraram e soltaram ácido, tá? a gente já sabe. Tem bastante coisa a gente pegou aqui. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui tem. Olha galera, bastante item, né? Vamos ver se consigo fazer uma melhoria em alguma habilidade. Velocidade de, de movimento no modo escuto, movimento muito mais rápido. Vamos com certeza. Dano que seria letal, só vai deixar e tal. Beleza. Bora. Bora pra roda gigante. Opa. Já vi um assovio já. Ela já tá metendo bala já. Olha só o negócio. Se dá pra subir entrar. Não, acho que eu quero dar pra entrar ali, não vai dar não. E agora, hein, galera? Será que é o Joel? É o Tommy, deve ser, Joel. Tommy. Ah, tá brincando que não vai acertar. Não vai dar dano. Vocês duas munições à toa ali. Mas eles estão trocando tiro com mais alguém ali, que eu não sei quem. Quem matou os caras? caras desceram. Nossa senhora. É muito forte essa Esses caras são cicatrizes queria saber que tinha mais algumas pessoas ali. Nossa. O pessoal acha que ela é loba. nada de lobo aqui não, querida. Opa. Molotov, tá cheio. Isso <coughs> aqui não. de novo a tia ali. Caramba, bastante item, hein, galera. Bastante item. ver se temos alguma coisa pra cá. Vou deixando as coisas aqui, já é difícil achar isso, cara. Qualquer pouquinho vai fazer a diferença. Vou pegar o barco. E agora? Pra onde? Caraca, é um labirinto isso aqui. conseguir abrir isso aqui? Acho que tem jeito de abrir. Vamos ver. A gente vai ter que... Ver se é a gente acha alguma forma de abrir aqui. Um gavetinho aqui. que não tem nada. As gavetas nunca tem nada. uma sinuca, pebolim, Opa. merda. Caraca, Esse cara foi arregaçado, meu. Nossa. Um flipper. que a é máquina. <coughs> Esse fliperama apareceu no final do primeiro. Ah, vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa agora. Agora sim. Estabilidade. Cadência de tiro. limpada. E sim. Beleza, não dá pra mexer mais nada. A gente tem que fazer com isso, empurrar ali. entender primeiro o que tu precisa fazer. Nossa! Putz, grila. Ah, aquele Beleza, passei bem até. Fazer aqui o que eu preciso. Isso aqui é útil pra caramba. Caramba, não consigo fazer mais nada, não tenho esse... Força. investigar. Legal. Vamos ver agora o que, temos aqui. Bom, até que a gente mandou bem. mais uma figurinha, vamos ver quem é. Kazan Bright. Tem mais nada aqui? Agora realmente abandonando. parte do, do lugar, parte de cima. Caraca, meu. Agora tá só o pó. O barulho da chuva caindo no telhado. Os caras pensam em tudo, né, meu? praticamente peguei tudo aqui, não tem mais o... Vamos ver do lado de lá o que, que tem. A luzinha de bilhar. Ah, até que enfim. Aí sim, né? Vamos lá do barco ainda. Tá bom. Tá bom. Bora. Show. Galera, a gente vai ficando por aqui. Para o episódio não ficar muito longo aí. A gente está perto já de chegar no aquário, né? Que, segundo pistas aí, a Abby deve estar lá. No meio do caminho a gente se separou do Jesse e vamos ver o que vai acontecer não é verdade? Então, muito obrigado aí pela presença, pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Fui e valeu!